लेकिन इसके लिए नर्सिंग सारे बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे बोले तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर लेकिन नाम बोले रगड़ू माल मन में ना है कोई ख्याल रोल करके मारा तुम तो धुआं धुआं आंख लाल माल रखू तोले में भरा पड़ा झोले में भूल गया हूँ दुनिया जब से मन लगा है भोले में